ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದುವರೆಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನಾವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ನಾನು ಒಂದು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಐದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದಾವೆ ಐದು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಐದು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿನೂ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಜೆ ಪಿ ಪವರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಸ್ಟಾಕು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ತಿದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಇದು ಪ್ರಾಸ್ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಜೆ ಪಿ ಪವರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು market cap five thousand three forty six crore biggest market cap ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೀ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬತ್ತು ಪೈಸೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಆರು ಪೈಸೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ವೀಕ್ ಹೈ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೈಸೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಲೋ ಲೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಪೈಸೆ ಸೊ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಇದು ಇವತ್ತು ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿವಸ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೇಟ್ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗೆ ಬೈ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರು ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸ್ಗಿಂತ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪಿ ಜಿ ರೇಷಿಯೋನು ಒನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ it's good thing to invest return on capital employed seven point four one percent return R O ಏನಿದೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇರೋದು ಆ ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಪೈಸೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅರವತ್ತೆರಡು ಪೈಸೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವರು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ so return over last three year ninety five percent return ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಮೇನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ last so many years like September two thousand ನೈನ್ಟೀನಿಂದ September two thousand twenty two ತನಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೇಲ್ಸು ಸೆವೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಕರೋಡ್ ಇತ್ತು ಈಗ ತರ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕರೋರ್ ಇದೆ okay so June two thousand twenty ಟೂದಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ okay so operating profit margin ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ okay so profit before tax June two thousand twenty two compare ಮಾಡಿದರೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಕರೋರ್ ಇದ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕರೋರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಸಹ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಕರೋರಿಂದ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೂನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ if you see earlier days like no all these days June two thousand nineteen December ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿ March two thousand twenty one ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಓಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಓಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು one thousand hundred and one thousand one hundred and thirteen crore operating profit ಇದೆ ಇದು March two thousand twenty two P and L statement ನೋಡಿದರೆ ಅದೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ power sector is going to boom okay so ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಲ ನೀವು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೋದು ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಡೆಪ್ಟರ್ ಡೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ okay return on capital employed ಅದು ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ seven percent seven percent okay so share holding pattern ನೋಡಿ promoter holding actually twenty six ಪರ್ಸೆಂಟಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ you see our F I holding increase ಆಗ್ತಾಯಿದೆ okay three point three eight ಆಗಿದೆ ಡಿ ಐ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಸಹ ಎಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ they might have plus some shares okay so ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು fundamental analysis of the J P Power okay most undervalued ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಈಗ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಏಯ್ಟ್ ರುಪೀಸು ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಏನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡು ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ನಾವು two hundred E M I ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕು ಇದು ಯಾವಾಗ two hundred E M I ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಲಿ ಲಾಸ್ ಇರಲಿ as long as this stock is staying about two hundred E M I okay ಇದು ಡೈಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜು ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ two hundred day moving average ಮೇಲೆ ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಇದು two hundred E M I ಮೇಲಿದೆ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಪೈಸೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಿಕ್ಕಿ ನಿಮಗೆ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಪೈಸೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು ಓಕೆ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ವತ್ತು ಪೈಸೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೈಸೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಪೈಸೆ ತನಕ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋದರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಈ ಈ ಸಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಎವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಪೆನ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಓಕೆನಾ ಇದು ಈಗ two hundred E M E ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಲವತ್ತೈದು ಪೈಸೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಆಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗಲೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗಲೂ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು this is about J P Power okay so ಈಗ next we move to some uh, one more stock which is Zeal G Entertainment Limited ಯಾಕಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ which is merged with Sony which is world top entertaining company media company ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೀಲ್ ಜೀಲ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಬಲ್ಲು ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸು ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಜೀಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಡಿಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಇದು ಸಹ two hundred E M E ಮೇಲೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಗಳು ಬೈ ಲೆವೆಲ್ ಇವು ಎವರೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ average level two thirty six ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಟಾಕಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ ನೀವು keep on buying the stock okay so it might be your jackpot stock okay ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಝೀಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು two sixty seven book value hundred and thirteen book ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೂ ಇದು ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಗೋಬೋದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ವೀಕ್ ಹೈ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇದೆ two hundred fifty two low ಇದೆ ಅಂದರೆ fifty fifty two week low ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಡಿವಿಡೆಂಡು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ profit growth minus ten point two percent ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಲ್ಲ ಪಿ ಜಿ ರೇಷಿಯೋನು minus six point six two ಇದೆ capital employed ten thousand two thirty five crore okay profit to minus ಟ್ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಸೋನಿ ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಜರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಎರಡನೇದು company has a reduced has reduce ಡೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ಟ್ free company has been maintaining healthy dividend out of twenty one point eight percent ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ the company has delivered poor sales growth promoter holding is low so ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಜೂನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಟೂದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ನೋಡಿ ಓಕೆ ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರೊಮೋಟ್ರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲಿಂದನೂ ಇದೇ ರೇಂಜಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಫ್ ಐ ಐ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತರ್ಟಿ ನೈನಿಂದ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಇತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇದು ಎಫ್ ಐ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿದೆ ಡಿ ಐ ಏನಾಗಿದೆ ತರ್ಟಿಯಿಂದ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಡಿ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಫ್ ಐ ಐ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ okay so government point fifteen percent holding ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ನ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೋನಿ ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ so you can look at this stock ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಟಾಕು ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಈ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ okay so next will go to Tata Power Tata Power ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ Tata Power is the only company which in installing charging stations across India okay ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ನೀವು ಟಾಟಾ ಪವರ್ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೈಮ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂದಿಂದ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆದರೂ ಸಹ ಇದು ರೇಂಜ್ ಬೌಂಡಲ್ಲಿದೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಸಿಕ್ಕಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟಾಕು ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿಕ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಗೆ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇದು ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಆವಾಗ two hundred E M A ಕೆಳಗಡೆನೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ ಇದು two hundred E M A ಮೇಲೇ ಇದೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು ತುಂಬ ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಐವತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇ ಎಮ್ ಐನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಇದು ಇದು ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಕು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರನೂ ಮತ್ತು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಓಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು market cap sixty nine thousand crore okay so very good market cap main ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಾಟಾ ಬ್ಯಾಕಪ್ಪು ಇದು book value seventy current price two hundred nineteen one ಇಷ್ಟು ತ್ರೀ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ no problem okay capital employed ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೈ ಏನು ಲೋ ಏನು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ okay operating profit margin fifteen percent growth ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ every year it is increasing every quarter it is increasing okay so you can see this okay net profit ಸಹ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ eight eighty four crore okay ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಡೆಪ್ಟರ್ ಡೇಸು ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ okay working capital days okay so ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು problem share holding pattern promote holding forty six ಇದೆ okay F I I also okay FII also increasing ten point eight 10.8 ಇಂದ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟು ಮತ್ತು ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಿ ಐ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆಂಟಿಂದ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ರೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಎವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ತುಂಬ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಮೋಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಚ್ ಎಲ್ ಮೋಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಬುಲೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇದೆ current price one forty three ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೇಂಜು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು fifty two week one sixty nine ಇದೆ ಲೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ market cap forty one thousand ಕರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ plus point company is expected to give good quarter stock is trading five point seven five times of the book value ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಸೊ ಈಗ ಡಿ ಐ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು okay so let's come to that promoter holding fifty one percent ಇದೆ D I I F I I ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಐ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಂಜ್ ಬೌಂಡಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಆಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಕ್ರೀಸು ಆಗಿಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರೀ eleven point two nine percent ಇದೆ okay which is good stock to invest Tata Power ಆಯಿತು ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಸುಜ್ಲಾನಿ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೀವು ಅಶೋಕ್ ಲೈಲೆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮುಂದಿಟ್ಟು go in deep for that also ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎನಿವೇ ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಇದೇ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಅವರು ಟೈಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತೀವಿ one sixty nine one seventy ಮೇಲೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಮ್ ಟು ಸುಜ್ಲಾನ್ ಸುಜ್ಲಾನ್ ಸಹ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸುಜ್ಲಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು Power generation, they are contribute, contrib doing good contribution okay, for India. So ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ತಗ ತಗೋಬೋದು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ but you can make it ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಇವು ಇವು ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಪಿಕ್ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಮೂವತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಿಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಸ್ವಿಝರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ten thousand four eighty three crore okay book value ಮೈನಸಲ್ಲಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸಹ ನೋಡಿ ಸೊ ರಿಸರ್ವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸಾಲ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲೈಬ್ರಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು okay so promoter holding F I holding is increasing you see year D I holding is reduced public holding is ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇರೋದು ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅನ್ವ ಪಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಒಂಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಥರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕು ಹೀಗಾಗಿ my dear friends hope you like this video video ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಯಿತು ಬಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ದಿವಸನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು okay thank you wish you and your family happy Deepavali may this Lakshmi bless you with all the stocks with lot of money okay thank you have a nice day